ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥ ಇನ್ನೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಹಾಲು ನೂರು M L vanilla ice cream ಒಂದು ಬಾರ್ ಸ್ನಿಕರ್ಸ್ ಇದು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಮಚ ಚಾಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೇಕು ಇರುತ್ತೆ ಮೊಡಲಿಗೆ ಎಂ ಎಲ್ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಬಾರ್ ಸ್ನಿಕರ್ಸ್ ತೆಗೆದ ಸ್ಟೋವ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತನಗೆ ಸ್ನಿಕರ್ಸ್ ಕರಗಿಸಿ ಇದ್ದು ತನಗೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಬಾರ್ ಸ್ನಿಕರ್ಸ್ ತಗಿಡು ಮತ್ತು ಚಕ್ಕು ಜೊತೆ ತುಂದು ತುಂದು ಕಟರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸಿದಲ್ಲಿ ಏಲಾ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಇವು ಅರ್ಧ ಸ್ನಿಕರ್ಸ್ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಬೆರೆಸಿ ಆಮೇಲೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆರೆಸಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಹಾಕಿ ಉಳ್ಳಡ ಸ್ನಿಕರ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ತನಗೆ ಸಾವಿರಿ